こんにちは。こんばんは。えー、おはようございます。えー、はじめましての方は、はじめまして。そうでない方はいつも見てくださってありがとうございます。えー、まずはですね、皆さんと一緒に、えー、新しい年を迎えれたことを心から 嬉しく思います、えー、そういう気持ちを込めて、えー、今回このような動画を作りましたいつも、えー、僕はあ皆さんの、えー、応援 YouTube のコメントですとか VK、Twitter、えー、あとは Instagram など本当に、えー、皆さんの応援 おかげで、えー、ここまで、えー、頑張って活動できたと思っています、えー、正直に言うとあ今年はあコロナだけでなくですね私にとっては、まああのえー、ずっとこううつという病気と戦ってきたんですけれども、えー、それが非常に悪化してですね、えー、本当に精神障害者という ふうにまあ実際にこう認められて、えー、しまったということがございましたこれは本当に、えー、僕にとって想像できなかったあ未来だと思います、えー、しかし現実は現実です変えられることはできません受け止めるしかないです えー、いつ治るかどうかもわからないと言われましたで体調の方も本当に、えー、治っているのか治っていないのかわからないような状態です、えー、約7年間病気と闘っております実際精神障害者として認められてしまったそんな年でした、えー 正直に言うと最初はショックでした自分で自分を認められなかったんですけどさらに自分の存在が恥ずかしくなったようなそんな気がしました、えー、人生、えー、辛いこともありますが、えー、それだけではないですいいこともあります、えー、私はこの病気になってですね 同じように、えー、苦しんでいる人たちのことを、えー、より理解できるようになったという意味で、えー、この病気に、えー、なってよかったとさえ思っていますそれは動画の中で、えー、僕自身の病気の話やあ過去に、えーまあ、家庭が崩壊して暴力を受けていたことや そういった話をしていく中で、えー、僕と同じように悩んでいる人たちがあ私もそういうことでつらかったです私はそういうことで今も苦しんでいますっていうようなコメントとかを、えー、いただきましたしかしそのコメントをしてる人たちって本当に辛い中生きているはずなんですけど非常に温かくて優しい人たちなんです僕は あのこのあなた方に出会えたことが非常に嬉しく思っていますなので今年という年はあ辛い年ではあったんですけどそれだけじゃないないいこともあったなと思っています私の VK のコミュニティの中に、えー、このような コメントがありました、えー、未来のことを考えたくない未来が怖いそう言っている人がいました私はその人に対してこう言いましたもし少し前の過去の自分に緑色の髪をした ピエロの日本人の YouTuber をフォローすることは予想できると予想できると思うとこう言いましたで、えー、その人はできないと思う信じないと思うと言いましたはい未来はわからないですはい で私はこう返信返事をしましたじゃあ未来のことは心配しなくていいね向こうはそうだねと言ってくれました未来は何が起こるか分かりませんはい、えー、私もこのような姿で、えー、このロシア圏の人たちと仲良くすることがある ということは全く予想できませんでした。最初は日本人向けに、えー、YouTuber という活動をしてたんです。ただ、全くあ見られ、再生数もなく、人に見られることもなかったです。しかし、あの、あなた方と、あなた方向けにですね、こう、動画を1本、こう、作ってみてですね、そこから皆さんと仲良く、そしてお互いを理解し合えるようになりました。 えー、今はチャンネル登録、えー、1万7と300となっておりますがあチャンネル登録1万というのは、えー、世界の全 YouTuber の中でも、えー、上位の2%の人しかなれないんですね。で1万だけなく1万7000人も今あ僕のチャンネルは登録してくださってる方がいます。 これも本当に予想できませんでした、えー、忘れてはいけないのが僕や私たち全人類に言えることだと思うんですがまあ当たり前の話ですが忘れてはいけないことだと僕は思っているんです私たちは生まれてから フィルターというものを持ってるんです言語の壁人種の壁文化の壁たくさんの壁がありますその多くの壁を乗り越えて皆さんと仲良くできたことは本当に嬉しく思っています、えそして、えー、そのようにたくさんの人に、えー、支持される までですね非常にあのやっぱり私は体調の方が非常に不安定で全く動けない日もあります、えー、前にも言いましたがコップも持てないようなトイレにも行けないようなそんなひどい日もあります、えー、私はあなた方からすると外国人でね えー、しかも LGBT の X で、えー、そして、まあ、見た目や、えー、病気のこともあって本当に、え私はあの本当に、まあ、ある意味でオールマイティにオールマイティにマイノリティな存在ですそして、え人としても体の体調の部分としても未熟ですそんな 僕を受け入れてくださっている皆さんには本当に感謝しかありませんそしてそのような方々と、えー、同じ時間を過ごせていることが、えー、心から嬉しく思います本当に、えー、これは、え奇跡のように僕は感じてますそれぐらい今の活動やあ この病気になったタイミングそして皆さんの存在本当に奇跡的なものだと私は思ってます誰も想像することはできなかったと思いますそしてこれから先ねまだまだ皆さんと一緒に時間を過ごせたら嬉しいと思ってます体調の続く限り 皆さんの要望がある限り、えー、活動していきたいと思いますなぜならあなた方の笑顔が、えー、大好きでそしてね実は皆さんと出会って1年もまだ経っていないんですなのにもかかわらず本当にたくさんの思い出が詰まった時間を共有できたと思います。 これ喋っていやチャンネルで見るよ有名になってんのみたいな本当だよねおおЧиняет тебе боль. И мы будем бороться вместе с тобой. Поддерживая и оставляя теплые комментарии под видео. それをね1年もまだ経っていないのに今後1年や2年3年と、えー、活動を続ければもっともっと素敵な思い出や多くの人々の力になれるような可能性を感じています応援してくださっているコメントの中には 非常に辛い時があってそんな中でたまたま私の動画がおすすめのところに出てそれを見て元気になった前向きになれたそんなコメントをたくさんもらいました僕のイラストを描いてくれたりとかですね久しぶりに 絵を描いてみましたとかそれだけでなく、えー、私は YouTube で初めてコメントをしてみました言葉もいただきました皆さんこれって本当に奇跡だと思いませんか僕は奇跡だと思っていますだってこんなこんなこと誰も想像できなかったから人生で一番 もう本当にどん底だと思っていましたこれ以上してはないんじゃないかってぐらいでもその中で自分の今の立場からできることはあるんじゃないであろうかと思って活動しています改めて思うのは今ここにいられるのは 皆さんのおかげだなと思いますたくさんの「ありがとう」という言葉をいただきました本当にあの僕こそあなた方に「ありがとう」と言いたいですそしてですね、えー、私はこうねロシアに、えー、行ったことがあるんですけど、えー、また行きたいと思ってるんですしかしですね今は コロナのこともあってロシアに行くことはできないですはいなので、えー、これは僕のわがままなんですけどこれを見てくださっている皆さんに一つだけお願いがありますえー、予防の仕方はたくさんあるんですけどコロナがあこれ以上感染しないようにということを含めて えー、この動画を見ているあなたねあなたですよあなたですよあのどうか自分の体を大切にしてくださいはいあなた方一人一人がね自分の体を大切にすることでたくさんの方がたくさんの方が 救われると僕は信じておりますこれは感染だけではなく、えー、いつか僕はみんなのところに行きたいから <laughs> そういうわがままを僕のわがままを含めてですね、えー、お願いがありますもう一度言います、えー、この動画を見てくださっているあなた方ね君ね 自分の体を大切にしてくださいそして来年もそしてまた再来年もねもっともっと先も明けましておめでとうございますね新しい年を迎えられた迎えられたねって言えるようになりたいと思ってます 言いたいですね明けましておめでとうってよかったねって今日まで生きてこれたねって最後になりますがあ来年もこのようにですね皆さんに明けましておめでとうございますと言えるような年にしたいと思います僕自身も体調に気をつけて皆さんともっともっとこれからもたくさんの思い出を えー、作れるように頑張っていきたいと思いますねあのー、実はこれから先々僕にはいろんな夢がありますそれはまあその夢はまたいずれお話しすることになりますそしてその夢のために僕はいろんな計画がありますはいこれまでねリアクション動画とかばかり撮っていましたけどそれ以外の新しいジャンルも作っていこうと計画しています えー、計画の名前は、えー、10年計画です、えー、その10年計画という名前については、えー、詳細な話はしませんが、えー、一つ、えー、約束することは、えー、ここには全員しかないと皆さんの喜ぶ顔を想像して動画を今後も作っていきますということを約束します以上デビーでしたパカパカ そういう人になりたいかなっていうねなりたくはないよねうん悩むっていうことはね君はね賢いってことなんだよ僕はこうみんなからこう優しい